na nina mdada wa kazi ambaye ndio huyo sasa amekuwa si dada tena ila ni mke mwenzangu. Mimi kwa kweli nikalifikisha kwa mume wangu. Nikamwambia siku hizi namuona fulani. Mbona yuko kama ni mtu ambaye namuhisi kama ana mimba? Mume mm. wangu akaniambia ana mimba. yani anafanya kushtuka. Mawili abaki yeye nibaki mimi. Mm. Kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia yeye eh, kwa sababu kama sasa hivi unavyofanya wewe na anavyofanya yeye ni vitu sawa, wewe na yeye mko pamoja. Ulivyokuwa unaondoka, mbona huyu ndo anafanya kila kitu hapa nyumbani, mbona huyu hivi? Nikamwambia, kwa hiyo kosa langu mimi kukuacha na huyu kufanya hivi vitu, si tulikubaliana? Ah, kuna siku wewe nilikuuliza, huyo mtu ambaye ulikuwa unaongea naye kwenye simu kukufanyia wewe mpaka ukafata mizigo yako ikawa inakuja hapa, alikuwa ni nani? Yeah. Kila mtu analala upande wake mm. Yeye analala, mimi nalala, mtoto ana naye mimi mwenyewe lakini kitandani mm. Yeye anatupa godoro analala mwenyewe mm. Eh, mm. hatoki na mimi sitoki ndani tuko wote ndani humo, ule muda ulikuwa unautumia wewe na yeye ndo alikuwa anautumia. Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Ni kutokea kanda ya kati, makao makuu ya taifa la Tanzania, katika jiji la Dodoma. Exclusive interview inakujia inayomhusu madam hapa, ni mama wa watoto wawili anayedai kupinduliwa na dada wa kazi za ndani ambaye alimtafuta yeye mwenyewe. Chanzo ni kitu gani? Tunakwenda kusikia kutoka kwake na nini ambacho kinaendelea, bila kusahau yote yaliyotokea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 na siwezi kusema asante, bado sijapoa. Sawa sawa. Kwa majina ni nani? Kwa jina naitwa Zulfa Mohamed. Mm. Ni mkazi wa Dodoma. Mm. Na ni mama mwenye watoto wawili. Na nilikuwa nimeolewa na familia yangu na nimezaa watoto wawili ndani ya familia yangu na nina mdada wa kazi ambaye ndio huyo sasa amekuwa si dada tena, ila ni mke mwenzangu. Mm -hmm. Tuweze kuifahamu safari ya maisha yako hadi kufikia hapa na ambacho kimetokea. Kwanza nashukuru kukutana na nyinyi, maana sikutegemea hili, japokuwa nilituma barua pepe nikawatafuta kwa hali na mali Tik TV ili nipate kuongea nanyi, japokuwa mnishauri na nipate ushauri kutoka kwa wengine pia, nifanyeje mpaka sasa hivi yani bado niko katika wimbi la mawazo na sina jinsi yani sina sielewi nini cha kufanya kwa jinsi ya tatizo langu lilivyo. Sawa. Umesema unaitwa? Naitwa Zulfa Mohamed. Zulfa, tuweze kuifahamu historia yako kuanzia kuzaliwa na kila kitu ambacho kimetokea. Na mimi nimezaliwa Dodoma kweli, Dodoma mjini na tuko hapo, tulikuwa tunaishi Eliasi ambako baada ya hapo baadaye nilikuwa nasoma shule moja Ipagala mm. na nilishia kwenye elimu ya msingi tu darasa la saba na ndani ya hapo nikawa na kuna kipindi nilikuwa na mimi pia vivi nishai kutoka nishai kwenda Mbeya kufanya kazi lakini nilishindwa za ndani nilishindwa nikarudi nilivyorudishwa nikawa namejitahidi katika kutafuta mpango gani nifanye au kazi gani nifanye, nikaingia katika biashara, nikauza ndizi nikatoka pale nikaenda soko kula Dodoma, tukawa tunapeleka vitu mbalimbali, nabeba napeleka ndizi, matunda, mazabibu na changanyika na wenzangu. Baadaye kuna baadaye nikapata msingi wa kuweza kutengeneza kisehemu kama kibanda hivi kwamba naenda kuchukua natua pale nauzia pale pale. Kweli nilihangaika kiasi chake, mpaka nikaja kupata msingi mkubwa wa kuweza kuleta biashara kutoka kwanza nikawa na toka pale nikajaribu kurudi tena katika mstari wa kufanya kutafuta yani nifanye nini nikapata kuna mtu tu nilikutana naye akawa ni rafiki yangu tu yani kwenye masuala ya tuli yule kaka yani nilikutana naye tu kibinafsi tuseme mm. kwenye urafiki mm. akawa anahitaji kuwa rafiki yake mm basi katika kuongea naye na jinsi alivyokuwa tunakutana, na mwelezea hali zangu halisi, mwelezea akaniambia sawa, kwa hiyo unafanya biashara gani? Akaniambia basi mimi naweza nikakuletea vitu alafu kaa unauza, alafu tuangalie tunafanya nini. Tukawa tunataka tujaribu kuweka uhusiano wa mimi na yeye. Mm. Kweli nikamkubali. Mm -hmm. Tukaenda na huyo kaka akanifanyia mambo mazuri, kaenda enda baadaye nikajikuta mimi ninafanya biashara vizuri tu nikafungua ikawa kama kioki yani ikatoa kama kigenge mm. kubwa tu ambalo naweza nikanunua mchele nikaweka sukari nikapata ikawa kama mfumo wa duka mm. genge duka genge duka ehe, lakini ndio hivyo nauza kidogo kidogo nini. Basi sasa katika kutoka toka huko nikaja kukutana na huyo kaka ambapo tulikutana, alikuwa anatokea katika yeye alikokuwa yeye alinijibu kwamba ametokea do, ametokea nani kunaitwa sehemu moja hivi chako ni chako pale pale e, mjini hapo hapo mm. lakini ndo anasema mimi niko pale kuna hoteli nimefikia lakini mimi nimetoka Dar es Salaam sijui nini tukaongea ongea vingi tu mm. tukaweka baina ya urafiki mimi na yeye mm -hmm. akawa anakuja pale anakunywa soda nini akawa anakuja hivyo hivyo mm. basi tukawa tunaongea akaniuliza kiundani nikampa historia yangu tukawa tuna tunawasiliana namba yako ya simu nikampa mm. baada ya kumpa namba yangu ya simu akawa anajaribu nikimwambia vocha ananitumia hela nzuri mm. nikisema vocha ananitumia elfu kumi Mm. Sasa nikamwona ni mtu ambaye labda anaweza akabadilisha mazingira yangu nilionayo. Mm -hmm. Basi tukajenga urafiki. Tukakuwa na urafiki mzuri wa karibu. Nikamuuliza unafanya kazi gani kwa sababu nilikuwa sijamuuliza. Mm. Yeye aliniambia tukatoka huku kaja huku kishughuli zake, lakini hakunifungukia kama anafanya shughuli gani. Akaniambia bwana, mimi nimekuja huku tumechukuliwa ni kibarua wa barabara, mtengenezaji barabarani huko wa kandarasi. Mm. Kwa hiyo mimi nafanya tunatengeneza barabara, ukifika muda fulani narudi. Akanificha kwanza, hakuniambia ukweli kama ana maisha gani. Basi tukawa tunaendelea tu urafiki, mimi na yeye ukawa urafiki, urafiki, urafiki. Akanisaidia, akawa ni mtu ambaye wa karibu sana na mimi. Mm. Baadaye akaniambia bwana, mimi kweli lakini sina mke, nataka mke, nahitaji kukuoa. Mm. Nikamwambia umeridhika kuwa na mimi kwa hali nilionayo, wewe unaniona hivi? Ah, mimi sina neno, unaona familia yangu labda iko vipi? mm. Akasema mimi nimekubali. Kweli pale tukaweka uhusiano mimi na yeye, akakubali kunioa. Kweli procedure zikaenda vizuri, akatoa barua nini na kila kitu kikaendelea. Tukafunga ndoa ya kawaida. Mm. Hatukufanya sijui sherehe za ni, ni kawaida tukijijini watu wamekula menene basi. Mm. Kwa kweli mimi nikakubali na tukatoka pale tukaenda maisha ya kupanga. Tukapanga vyumba viwili tukawa tunaishi. Mm tumeishi na yule jamaa mpaka tumeishi tumeishi vizuri tu, na biashara yangu ile ile bado sijaanza kutoka biashara ile ile ya genge duka mm. haikubadilika mm. Basi tukaenda kwenye mazingira yake yale tulionayo. Kwa bahati nzuri nikapata ujauzito mm. ndani ya hivyo hivyo nafanya biashara, tunaendelea mm. yeye akija amekinikuta pale, tunakaa kidogo, tunarudi nyumbani mm. tumeenda na maisha yetu yale ikafikia stedi sasa yeye akawa uwezo wake sasa wa kuwa na mimi umefikia kwamba tutafute mtu ambaye anaweza kanisaidia kwa sababu nimeshakaribia kuwa najifungua, alafu nani atanisaidia? Mm. Hakuna familia, nitarudi nyumbani. Akaniambia bado, wewe kama vipi, tukubaliane urudi nyumbani. Mm. Kweli tukakubaliana, mimi nikarudi nyumbani nikaanza maisha ya kukaa nyumbani, naenda pale ofisini, na rudi nyumbani. Nikafikia nikajifungua kwa mazingira ya kinyumbani, si kwetu, ukijifungua unakuwa nyumbani. Mm. Nikamaliza kila kitu yani. Kwa nyumbani kwa wazazi wako? Kwa wazazi wangu. Mm. E, nilikuwa kwa wazazi wangu. Mm -hmm. Basi tukaenda vizuri. Nikawa naishi pale mpaka nimemaliza siku yetu mpaka umalize 40 mwezi ule umemaliza ndio unapeswa kurudishwa tena wapi? Unarudi kwako. Mm. Basi tukaenda na maisha yetu yale yale. Baadaye kweli mimi nikarudi. Hmm. Na nilivyorudi alikuja katu, yani tu upendo uko mzuri tu tukachukuana. Yeye mwenyewe bwana, haya muda huu nirudi nyumbani, nataka nirudi kwangu. Hmm. Sawa mke wangu, akaja akanichukua. Lakini kabla ya kunichukua tukakaa tuka ngamba saba inabidi niwe na mtu ambaye anaweza kunisaidia kazi kwa maana ya kwamba mimi nirudi kwenye ofisi yangu. Hmm. Kwa maana pale tukisema tufunge tufanye nini na kwa bado sijafanya kitu. Hmm. Akaniambia kweli mawazo hayo mazuri mke wangu. Kule kule nikatafuta mtu nyumbani ambaye tuko naye karibu lakini ni ni jirani na kule kwetu hatuchukui mtu ambaye umjui. Mm. E, dada yule nikamchukua tukafunga safari mimi na yule dada tukarudi wapi mjini. Kwa mwanzo nilikuwa nilienda nyumbani Nkuungu. Mm. Mm, ndo kijijini kwetu. kwao nilivyorudi nikatoka kule nikarudi mjini tumefika pale tumekaa vizuri tu maisha yetu akawa safi Eh, mtoto anaendelea vizuri, mimi namwacha mtoto naenda dukani. Mm. Nikienda kule muda ukifika ananiletea mtoto nanyonyesha anarudi naye. Mm. Basi maisha akawa anaenda ni hivyo. Tumeenda vizuri, maisha yameenda na yule wa dada yule wa kwanza tumeishi maisha vizuri. Nikabarikiwa tena mtoto wangu mpaka akakua, alivyofikia muda fulani nikapeleka mtoto nyumbani, tukabaki mimi na yeye na mdada. Yule mdada katika maisha yetu tulikuwa tunaishi naye pale. Mm. Ni mdogo wangu yani, sio mdada tena, nikana mdogo wangu, dada. Mm. Dada mdogo wangu. Tukaenda Mungu akatubariki, mume wangu akapata kazi sehemu nyingine. Kwa kweli alivyoniambia mume wangu kwamba mimi natoka, nimepata nani safari sasa huku tumemaliza tunaelekea moja kwa moja wapi? Singida. Mm. Nikaambia unaelekea Singida huko eh, Manyoni lakini. Mm. Mm sawa, tukakubaliana vizuri, akaniambia basi sawa, akaniachia hela aliyokuwa nayo. Nikamwambia sasa, kabla hujatoka hujaondoka, si bado ndo mna procedure ya kuondoka eh. Mimi nilikuwa naomba twende kule Eliadi tu kule tulikuwa tumenuaga kiwanja Eliadi. Twende tukakiweke msingi ili hata we ukienda na mimi hapa nipo unakuwa tuna tena mashaka. Mm. Akanambia sawa lakini kwa nini tusijenge kile ambacho eh, hicho hapo kwa babu? Nikamwambia ah, tukijenga hapa Eliasi, tumekulia hapa, nimekaa hapa, kwa hiyo bado sijaona tunafanya nini, na mpaka leo hii twende kule kwenye cha kwetu mm. tujenge tuweke tu msingi, afu ukirudi tutajua tunafanya nini. Mm. Akanikubalia sawa sawa, kweli tukatengeneza hayo mazingira. Basi yeye yeah, akatoka, lakini katika mawasiliano yetu tukiongea, nikamwambia kwamba sasa hivi mimi nahitaji kwamba yule dada ndio tukawa tumemweka dukani kwa sababu nilikuwa sina tena mtoto mm. afu sina kazi. Mm. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda kazini narudi, naenda narudi, nikamchukua yule dada nikawa muda ambao mimi narudi nyumbani, dada wa kazi huyo. Mm. Eh, nikabidi nimfundishe kile kitu ambacho nafanya. Mm. Nikaa tunaenda pale na yeye anakuja namweka muda huo, nikitoka nikienda kufuatilia vitu yeye namwacha. Mm. Nikaambia sawa, tukawa tunaongea tukiongea, nikamwambia bwana, sasa hivi tupanue tutafanya nini biashara yetu yani tuipanue tufanyeje kwa sababu tulishafikia kiwango ambacho kizuri. Mm. Eh, kwa hiyo nikawa nahitaji kupanua biashara yangu yani iwe kubwa zaidi. Mm. Eh, akaniambia ngoja nikirudi. Mm -hmm. Kamwambia sawa. Mimi nikawa najitahidi kwamba nimfundishe yule msichana mm. ajue njia gani napita, nafanya nini mm. ili ake, mimi nikiondoka pale abaki pale kwenye biashara. Mm hiyo biashara ile dukani kule ambako nimeweka ni duka genge, kwa hiyo ni kwamba naingiza matunda, naingiza vitu, nauza mpaka sukari. Yani ilitanuka kwa kweli, kawa duka zuri, na nje pale nimefumua mfumo wa nini wa genge. Mm. Kwa hiyo tunaenda tunachukua mpaka nyanya, sichukui mfumo mdogo, nachukua tenga zima mm. naweka ni kwamba hata viazi yani nachukua kwa wingi umeona eh basi tulivyokubaliana na mume wangu ila hicho kipindi chote tunachofanya hivyo na nafanya biashara kwa kweli sikukaa nilikuwa ni yaani nilishakuwa na yani nishapata nilikuwa mjamzito na ninafanya kazi zangu kama kawaida. Mm. Eh, si kwa mjamzito wa pili wapi me nilishakuwa nimeshapata mimba tena. Mm. Lakini nikawa nafanya kazi zangu kama kawaida. Mm. Sio sawa na mwanzo nikuteseka kidogo lakini safari hii mm. nilivyokuwa vile sikuteseka kabisa. Mm. Nikawa nishazoea natoka asubuhi mm. nafanya kazi zangu, nikipata muda kidogo napumzika nyumbani, yeye namwacha mm. anania kule, namwacha kwenye biashara. Kifika muda napandisha tena, naenda mm. tunakuwa wote, na yeye anarudi kuja kufanya mambo ya nyumbani mm. mimi naendelea na mambo yangu pale. Basi tukaendelea na maisha yetu, yalikuwa mazuri kwa kweli kiujumla. Mm. Hatukuyumba, hakunisumbua. Ila ndo akawa anapanga sasa hizo habari kwamba aongee na wenzie jinsi gani ataweza kuniletea mimi biashara kubwa. Mm. Pale kutoka kutoka eh, tulikubaliana kwamba nichukue viazi gunia kutoka Mbeya, yani viazi kutoka Mbeya na ndizi, kwa sababu wengi rafiki zake ambao watu wanawafahamia njia hiyo mm. ni wanaenda Mbeya mm. eh, akaniambia kule utapata mm -hmm. eh, nikamwambia basi sawa, kwa sababu hata kuna kipindi aliagizaga mchele mm. tukapata mm. nao nikauuza, mwingine nikatumia, mwingine nikauuza mm. basi ikawa ndio hivyo basi akaniambia sawa, nikiagiza ndaagiza kama mwanzo kama chakula, alitumia njia ya chakula, jamani, nileteni chakula debe tatu mpaka nne. Mm. Tukaja kuzifanyia hivyo. Sasa safari hii nitaongea nao vizuri, ili hata kama watasumbuliwa nitajua jinsi gani ya kwa kunani kupambana nao mimi mwenyewe. Mm. Sawa, tukakubaliana vizuri tu. Basi maisha akawa yanaenda, tumeenda tumeenda tumeenda tumeenda. Sasa ikafikia hiyo kipindi nikamwambia sasa, hapa mimi kutoka mimi kama mimi siwezi, ila kufuatilia kama alivyoniambia ninaweza. Mm. Sawa, akawa na akamwagiza jamaa yake mmoja hivi, akamwambia bwana, mimi nataka uniletee mikungu ya ndizi mitatu, uniletee na viazi gunia. Akakubaliana naye kila kitu, gunia moja, akamwambia sawa. Mm. Basi mzigo ule kaka alivyokuwa amefanikiwa biashara kutoka kule moja kwa moja akaja mpaka Dodoma mm. lakini pale sasa kuna sehemu ambayo hakuja Dodoma mjini mm. kuna ni nje ya pale kuna sehemu inaitwa Mpunguzi e, kwa hiyo nikawa nimetoka pale mimi nikaenda tukatoka wote tena vizuri tu tukaenda pale tukachukua mzigo wetu tukarudi akawa tumefika pale nikawa nafanya biashara basi ikawa ni kitu ambacho nimeshazoea mm. ikafikia muda mimi tena nika jifungua lakini safari sikurudi nyumbani. Mm. Ilikuwa pale na kwa sababu dada yuko nikajifungua nimemaliza kujifungua vizuri salama salimini na mambo yetu akawa yanaenda vizuri tu dada yule akawa ananisaidia ananisaidia ananisaidia kwa kipindi kile chote ambacho mimi niko ndani na dada kule nilifunga nikawa sifanyi biashara hakuna mtu wa kufanya nini wa kusimamia tena biashara hapo umejifungua eh hapo nilipokuwa nimeshajifungua mm. basi tukawa niko nyumbani mwezi wa kwanza nilipomaliza 40 nikakaa mwezi wa pili katikati tu tukajadiliana tena kwamba bwana eh, sasa hapa mimi nina uwezo wa kufanya kuenda kule nikafungua biashara yangu kama kawaida mm. sawa sawa nikaanza tena vitu havijaharibika a ah, a ah, vya gengeni vina, vilikuwa tumeshavimaliza mm. kwa hiyo ni kwamba pale ilikuwa ni vitu vya dukani tu mm. eh kwa mfumo gengeni ukawa hamna kitu mm. eh basi kakaa kwa muda fulani nikaanza kuchukua tena vitu vya gengeni nikaanza tena upya kurudisha ule mfumo wangu kidogo kidogo mm. wa pale. Basi tumeenda tumeenda muda kama mtoto wangu alivyofikisha miezi sita tu mm. nikabadilisha mfumo wa biashara mm. nikamwambia basi kama vipi sasa hivi mimi nilikuwa naomba uniruhusu mm. nitoke nifuatilie biashara mimi kama mimi mm. alafu sasa sio kwamba nitailetea pale yani kama mimi nataka nikienda kuchukua mzigo kule mm. nianze kuushushia soko kuu mm. kule Dodoma mjini sokoni mm -hmm. alafu niugawanye nilete pale mm. na huku nije niuze kama ulivyo mm. umeona kwa bei ya jumla mm. kama nikichukua nikifunga mzigo wa mikungu nikichukua mitano au nimeamua kuchukua mikungu ndizi tupu, nichukue ndizi tupu mm. nilete ndizi kama ndizi, na huku nikizileta pale huwa nauza, biashara inakuwa ni nzuri mm. Tukaongea, akaniambia nisubiri nirudi. Mm -hmm. Alivyorudi kazini tukaongea, nikawa najaribu zidi kumbembeleza niwe natoka nifanye. Akaniambia basi sawa, kama ni hivyo inabidi uwe na mtu ambaye kule ukifika mm anakufuna yani akuonyeshe jinsi gani ya kuchukua biashara. Mm. Nikamwambia kuna mtu ambaye mimi naweza nikaongea naye yeye kama yeye yani yule rafiki yake mm. kwamba yeye ana, ana uzoefu wa, wa nani wa kadi anavyokwenda kule kuna watu ambao anajuana nao. Yule mbali kwa anatuma mzigo mwanzo. Eh, wa mwanzo alikuwa anatuletea mzigo kutoka kule yani ana Mbeya kuleta huko. Mm. Haya, yule kaka akasema kwa sasa hivi si siko kule. Mm. Akawa tumekosa. Mm. Nikamwambia basi mimi naomba niwe naenda wapi? Lushoto mm. niende nikachukua hata viazi mm. kwa sababu kuna watu ambao niliongea nao wakatengeneza chipsi nilete gunia mm. niwaletee. Kwa hiyo nimepata watu kama watatu mm. na hao watatu ninaweza mimi mwenyewe mawili nikiongeza mm. nikasimama tu pale kama kawaida mm. tutapata basi tukabembelezana akasema sawa mimi siku hiyo nikakaa nikawaza sina mtu Lushoto mm. nifanyeje mm. Basi nikamwambia mimi nitaenda. Mimi mwenyewe kama nilivyokuwa mwanzo nilikuwa na tabia ya kwenda sehemu, alafu naangalia iko vipi na nafanya ninavyoona. Mm. Kwa hiyo nikasema mimi nitaenda. Yeye anajua una mtu kule. Eh, yeye akasema mimi nimemjibu na mtu lakini mimi mwenyewe kwa mimi mwenyewe sina mtu na mm. sijulikani. Mm. Ni kwamba nalianza tu soko jipya. Mm -hmm. Naenda kupambana huko huko. Mm. Akaniambia sasa na mtoto huyu. Mm. Mimi nikamwambia ah, sasa mtoto mimi kama naamua kufanya jambo huyu hapa naenda naye na kama nitambeba mwanangu naenda naye kule mm. ni kwamba mi kule nikifika mzigo nitapakiza kama mzigo mm. mimi nitatumia usafiri wa basi mm. sinto nani usafiri wa mizigo mm. akani kama kasuasua mm. nikaambia basi haya wewe sema tunataka tufanye nini mm subiri kidogo. Kweli akanistopisha, kadai mtoto bado mdogo. Mimi nikasema haya, nikaongea na ndugu zangu nikawa sasa pale pale nafanya biashara yangu aina nikawa nabeba sidiria nachukua mm. napanda gari naenda sazo mkuungu kule nyumbani naenda nawapelekea kama siku ya soko narudi naenda narudi mkuungu na pale usafiri kwenda ukiwai alfajiri mm. na kwa kurudi unarudi mm. e, kwa siku hiyo hiyo moja mm. basi tunapanda magari yetu hayo tunaenda tunageuza mm -hmm. sasa vile vitu nilifanya kwa muda kama siku tatu mm. lakini mtoto nilikuwa naacha mm. naondoka ile alfajiri nanyonyesha nikimaliza naweka ma, natengeneza maji ya moto naweka maziwa alikuwa anatumia kopo mchana mm. naondoka naenda hivyo hivyo alisha hapo wakati naanza kwenda Nkungu mwanangu alikuwa ameshafikisha miezi tisa, yani kumi kasoro. Mm. Eh, mm -hmm. na nikaanza hivyo vitu akawa ni muda ambao anasimamia even. Mm. Ana ukimweka hapa anainukia mpaka kwenye viti ana mm. anatembelea kwenye viti kutumia hivi. Mm. Eh, basi nikavumilia. Nikaja nikaacha. Mm. Nikaona kama namtesa mtoto kidogo, nikaja nikakuta mtoto kama anasumbua. Nikakaa pale pale pale, imeenda imeenda imeenda imeenda, ilivyofikia mwanangu sasa ameshachanganya kutembea mm. ana mwaka na miezi miwili mm. Tukasema hapa tutaendelea hivyo hivyo, nikaanza tena kwenda Nkuungu mm -hmm. naenda Nkuungu narudi mm. naenda narudi sasa kumbe yani kipindi kile sasa ambacho mimi naenda narudi, mume wangu alikuwa kasharudi lakini nyumbani. Mm. Tena kule habari ya kazi ashamaliza. mm. Manyone, Manyoni. Eh, Manyoni ashamaliza. Mm. Ni kwamba akawa anatoka tu anaenda site, anarudi, anatoka anaenda, anarudi nyumbani. Mm. Aya, tunaendelea tunaendelea. Mungu si Asumani. Mm. Siku tu akaniambia, "Oh, sasa ile habari yako sasa hivi unaweza kwa sababu mwanangu sasa hivi namuona amekuwa hapo ameshachanganya na mwaka na miezi sita." Mm. Eh, ila bado ananyonya. Mm. Eh, ila ana, kashachanganya na ana Tembea. Yuko vizuri eh. Basi haya tukaa tuna kama tunataniana tukikaa tunaongea hey, eh, ulikuwa unataka umbebe uende naye Mm. Mbebe sasa hivi tunacheka nini? Ah, tunataniana tu oh, mbebe sasa kaambia sasa hivi wanabaki kabisa. Mm. Na anakaribia kuacha kunyonya. Basi tunaongea tunacheka na mdada tunaye mm. kashatuzoea yani. Mm. Yaani dada alikuwa sio dada ya kumuita dada tena wa kazi. Ah ah. Kuna yule mume wangu namuita shemeji. Mm. Basi maisha anaenda. Na kuna muda ikifikia kwamba yeye anataka kwenda nyumbani mm. kwao namruhusu anaenda mm. siku ya kwanza ya pili anarudi anaenda kama leo atalala kesho huyo anarudi namruhusu kutoka mm. ili naye awe huru kwa sababu sio mdada kwamba ni msichana ambaye sasa maana kadri tulivyokuwa tunaendelea kukua naye ameshakuwa vizuri, ni mdada ambaye wa, mzuri tu kapendeza. Mm. Umeona? Mm. Kwa hiyo naye anatoka na mpaka hata mawasiliano alikuwa nayo tumempa. Kwa maana mimi hata tatizo nampigia, ah bwana enjoy eh, mimi nirudi dukani nakuja lete hiki au yuko nyumbani kuna kipindi ukisema huku mimi sijala tengeneza chakula uniletee mm. ana uwezo wa kutengeneza chakula nyumbani akaniletea mimi kazini basi tukawa tuko sawa mm. sasa basi mwanangu ameshafikia vile tukawa tumepanga kama basi mimi nitafanya haya tumeendaenda hmm. kapanga kweli ni sio siri nilimwachisha mwaka na miezi nane mm. akutimiza hata miaka miwili mm. nilimwachisha kunyonya mm mm. nilivyomwachisha kunyonya option zangu zikaenda Yaani kwa lengo la kwamba mimi nifanye nini mm. ili nimwahi tu aache niwe anabaki nyumbani mm. mimi niendelee na mambo yangu kweli nikafanikiwa nikamwacha kunyonya akaza kafikisha mwaka pi, miezi ile afikisha mwaka na miezi nane akaja tisa mpaka akafikisha miaka miwili mm. kazoea mwanangu yuko safi kabisa hata afya yake yana ya kusumbua Mm. Eh, mimi nikaanza sasa ile biashara siku hiyo nikatoka, nikamwambia mimi naenda Lushoto. Mm. Basi akawa yani hana kipingamizi kwa kweli. Mm. Kama mwanzo tujue a ah, a ah, unaenda eh. Sasa kwa hiyo nikamwambia mimi na laki tatu. Laki tatu? Mm. Akakumbusha kuna hela fulani hivi akaniambia ile hela kuna hela ilikuwepo akaniambia hela umeifanyia nini? Nikamwambia hela mimi niliiweka. Mm kwa hiyo unayo? Nikamwambia ndio ninayo. Mhm. Akaniambia hivi, sasa sikiliza, hiyo ulionayo mm. baki nayo, ongezea laki moja mm. nauli. Nikamwambia nauli sina mm. Akaniambia weka bajeti elfu hamsini mm. Nikamwambia sawa akanipa laki na hamsini kwa kutokea kwa ile ile ambayo mimi nilimwekea ya mhm. kwake. Mm. Mimi nikatoa nikaingiza kwangu, nikawa jumla na laki nne na hamsini hamsini, lakini ni nauli na matumizi mengine mm. lakini ni kwamba na nini naenda kukifanya mm. sawa. Mimi nikatoka, akaniambia ah, sasa inakuwaje? Ningamba mimi naenda peke yangu mm. Haya, asubuhi kumekucha, mimi akanitoa pale, tukaenda wote stendi, mimi napanda basi naelekea Tanga mm. Mimi sasa kama mimi sikupitiliza moja kwa moja Lushoto mm. Mimi nilifika nilienda moja kwa moja nikaenda Tanga mjini. Tanga mjini nikafika sehemu Tanga mjini nilishuka stendi ya mjini. Nilipotoka pale stendi nikapanda gari. Kulikuwa ni kuna mtu ambaye nikasema mimi nikimtafuta mtu huyo ni rafiki, lakini tulikuwa ni rafiki yangu ni muda mrefu sana, alikuwa anaishi Makorora mm. Tanga mjini lakini Makorola. Mm. Nilipofika pale kweli tuliongea naye tukakubaliana, akanipigia nikamwambia sawa, mimi nakuja kweli, lakini yeye alikuwa ajui mimi naenda kufanya nini. Mm. Ila mimi nilimtaka yule ili nijue kule nitafanyaje. Ah, alikuwa ni rafiki yangu wa kike sio wa kiume. Mm -hmm. Eh, alikuwa ni rafiki yangu wa kike tu. Mm -hmm. Sio wa kiume. Mm -hmm. Kweli mimi nikafika kwao, nimefika pale kananiambia yeye eh, akaja kweli yani nilichopenda alinikarimu. Mm. -hmm. Alijua utani lakini nilimwambia si utani. mm mm. niliingia kwao pale saa mbili mm. nilimkuta stendi kweli Mm -hmm. Akanambia mimi nikaambia siamini, akanambia kweli tukakubaliana, tukakumbatiana, tukafly. Mimi mpaka kwa akachukua Kigali, tukapanda tukaenda kwao Makolola. Mm. Tukafika Makolola pale kuna sehemu moja wanaita Mwembe Samaki. Mm. Tanga hiyo. Mm -hmm. Tukafika pale, mimi nikafikia kwao, tukalala. Mm Ah, tukawa tumepiga stori asubuhi nikamweleza nikamwambia bwana mimi nataka nifanye biashara lakini niko hivi na hivi naangalia nafanya vipi. Ah, kwa hiyo nikamwambia sasa sijui. Mimi naambiwaga tu Lushoto na Lushoto sikujui. Mm. Mimi ndo nikaona nije huku, alafu wewe tujue tunafanya nini. Mm. Kwa hiyo akaniambia sikiliza. Kweli Lushoto lakini mbona ukienda hata akanitajia ukienda kama unataka ndizi unaweza tukaenda Muweza mm. ukafika Muweza tukaingia vijijini Muweza mle, kuna sehemu unapata ndizi, unapata akaniambia unapata ndizi za aina yote kuna za, za Uganda kuna hizo mshale, kuna nini, akaniambia kuna mpaka mkono wa tembo, ndizi hiyo Mm -hmm. E, basi yule alivyoniambia vile vitu vikanifurahisha, ngamba mimi naitaka ndizi kwa sababu nimemwaga mume wangu huku nafuata ndizi au kiazi. Mm. Lakini kiazi hapana, mimi nataka ndizi. Mm kwa sababu najua biashara ya ndizi kule nzuri, wenzetu napelekea watu wa chipsi, viazi, mpaka nijue nafanyaje. Akaniambia we twende kwanza basi huko. Kweli tukatoka pale safari yetu sisi asubuhi, tukaenda Muweza. Mm. Moja kwa moja tukaenda Mjitanga mjini, tukapanda basi mpaka mm. Muweza. Mm. Tukashuka Muweza, stendi ya Muweza pale. Tukapanda juu hivi kuna soko. Mm. Tukapandisha juu, tukakuta viazi. Aisi hizi gari ndogo. Mm. Tukapanda. Tukaenda kuna sehemu moja gari zile zinaelekea kunaitwa Amani mm. lakini sisi tukashuka kuna sehemu kunaitwa kilomita saba mm. kweli tukashuka kilomita saba tukaingia huko kwao ndugu zake yani ni kijijini kwa kweli mm. e, kwao tena kijiji ni kwao naweza nikasema hata kwetu nkungu mjini mm -hmm. e, tukafika kule kweli nikafanya kitu ambacho kilinipendeza unatoa yani unawaambia tu watu nataka ndizi fulani mm. saa hiyo hiyo wanaenda wanakata mzigo wanakuletea pale ulipo mm. kwa bei rahisi mkungu wa ndizi au zidi elfu tano mm. elfu tatu elfu mbili mia tano kweli eh, nikaona ni kitu ambacho kimenifaa Ehe, nikampigia simu mume wangu nikamwambia bwana, mimi nimefanikiwa, lakini nimefanikiwa kupata ndizi mm. Akaniambia sawa, vile unavyoona mimi vyote niko sawa uko wapi kwanza nikimzaga saa nyingine uko wapi ananiambia niko nyumbani mm. ananiambia sijarudi sasa hivi niko sehemu fulani hmm. haya mm nataka nyumbani niongee, ukifika niongee na mtoto mm. sawa, na ukifika kweli anaongea na anaongea na mtoto anacheka nini mm. amani hamna kitu ambacho naona tofauti mm. na dada nikimpigia huko hapa ananiambia mimi ah, mimi niko nje niko sehemu fulani Mm. niko hapa kwenye kigenge simtisha fulani niko na kuna pale mgengeni kwa nje pale kuna watu ambao tumezoeana nao nini na nini mm. ah niko hapa niko na kina fulani naongea haya sawa na kuna muda nikimwambia dada naomba niongee na kaka wewe wa gengeni mm. ananipa kaka ina maana gengeni uliweka mtu mwingine ah ah pale nje kwetu yani anaponiambia nipo naongea kwa hiyo mimi ule uthibitisho kwamba huyu mtu msichana wa kazi usipende asema niko hapa kumbe nyumbani hayupo wala hapo alipo hayupo. Mm. Yuko wapi? Nikasema ngoja ni mule. na uko na nani? Niko anamtaja yule kaka wa gengeni wa nje pale kwetu, yani wa mm. nyumbani, mazingira ya nyumbani. Mm. Ah, naomba niongee naye. Mm. Anampa, napata kuongea naye, najua kweli kumbe yuko mazingira ya nyumbani, hamna shida. Mm. Basi haya haya. Basi. Kwa yule kule mimi nikafanya mpango nikachukua kweli biashara nikarudi na ule rafiki yangu na hatukurudi sasa pale kwao mm. alichokifanya yeye akanipostisha mimi nikapanda gari bali pale muweza basi mm. nikaenda moja kwa moja nikaondoka mm. alafu mzigo tumetia katika nini lile zile gari za kwao kule zinatoa kenta mpaka pale mm. kwa hiyo basi kubwa mzigo niligharamia mm. nilipata mikungu ilikuwa kumi na ilikuwa kumi na mbili mm. e, ilikuwa kumi na mbili Mm. E, kwa hiyo tuli yani tulipata gari ya siku ya tatu. Mm. Ndio nikawaisha mimi mizigo, nikapata kuingiza mizigo yangu zaidi. Mm. Kila tulipanga tuende, wanaambia wanatukataa. Mm. Kwa hiyo tutafuta njia ambayo nisafirishe mzigo wangu na mimi mwenyewe umo umo. Mm. E, nikafanikiwa kwa kweli nikaingiza. Mm. Nikaingiza ikawa mizigo yangu ni mingi, waliopokelewa nikawa kwa hiyo nikafanikiwa kwa kweli. Mm. Basi nikachukua namba za simu za lile basi nikawa natumia. Mm ah, nikawa natumia sasa kwa maana ya kwamba mimi naongea na yule mwenzangu mm. alafu yule mwenzangu akienda kunikusanyia mzigo kwao mm. tunaongea na wale kwa hiyo napata urahisi wa kuusafirisha ah, kwa hiyo mzigo kwa unaletewa bila eh, hata kwenda sana eh nikakata safari kwa maana nilienda mara mbili tu mm. e, nikakata safari mm -hmm. kwa hiyo maana nilikuwa natingwa kiasi cha kwamba mimi mpaka ni yaani kwangu kwenye kukaa kugumu mm -hmm. kama natoka asubuhi mm. nikianza kuzunguka mm mpaka nikija kurudi mimi saa nne saa nne saa tano mm -hmm. e, na nikiwahi kwangu ni saa nne usiku mm. Kwa hiyo najikuta nimechoka, yani kaa nasema mmm, sasa hapa nitafanyaje? Kama itawezekana nitafute jinsi ya yule mtu kwamba tunakubaliana, kwa sababu yule rafiki yangu tukaendana kama sasa tunafanya biashara kama wote sasa mm. ni kwamba hata kama nitatuma biashara yangu mm. lazima nimpatie pasenti basi anacheka mara kwanza akasema ah, mimi nitakuwa nakukusanyia tu. Mm. Usina akaambia hapana. Mara kwanza ya pili nikawa nampatia. Kwa hiyo nikimtumia hela ya kusafirisha mzigo mm. namtumia na yeye na hela hapo hapo. Kwa hiyo akawa anafurahi naye anafanya hicho kitu kwa mm. moyo mmoja. Mm -hmm. Bas. Bas tukaenda tukaenda. Hata yule mume wangu akaniulizaga, kwani huyu mtu anayekutumia mzigo nani? Tukawa tuna namba za makondakta. Mm. Na eh, akaniambia mimi mtu kuna mtu ananisafirishia afu ukifika pale hawa wadereva ndo mimi naongea nao. Mm. Ni rafiki yangu. Ah, basi akawa naye hana neno. Mm basi sasa mambo yote nayafanya jamani yani mpaka nikifikia hii sehemu nakuaga nasikia uchungu sana katika nafsi yangu yani kipengele ambacho kinanipa masikitiko mm. yani moyo bado unaniuma mm. nahisi kama naona kama tukio kama linajirejea mm. kumbe tunaenda tunavyokwenda mme wangu na yule mdada wakawa ni wana urafiki yani ushirikiano wa mapenzi mm bila mimi kutokujua. Dada wa kazi. Eh. Mm -hmm. Na ukimuuliza dada uko wapi, anakwambia yuko pale nyumbani hayupo. Mm. Uki, muda ukiongea na baba upo nyumbani eh. Dada anasema yeye hayupo nyumbani. Mm. Kwa hiyo nakuta sawa, sina wasiwasi sina nini na ni mtu ambaye ananiheshimu. Mm. Kwa hiyo nikajikuta hamna shida. Mm -hmm. Basi ikaenda sasa kitu ambacho kimekuja kunipa shida baada ya mimi kukata safari. Mm. Nikawa nikirudi saa nyingine nakuta ni kazi anafanya kama kawaida. Mm. Ninapoamka ile asubuhi tukaamshana tunasumbuana. Ni anaamka mtu ambaye mchovu wa kupita kiwango. Mm. Mbona hivyo vipi ukimwamsha anarudi kulala, ukimwamsha hivi eh, mbona sasa hivi umekuwa hivyo unachoka sana. Nachoka dada nikajua kwamba kazi zimemwelemea. Mm haina shida. Sasa sasa hivi si nitakuwa naenda, kwa hiyo tutakuwa vizuri, sawa eh. Haya dada, naweza niende kule dukani, nimezungusha, nimepeleka mzigo kwa watu wa chips nini manani yale, nimepeleka iza singine sipewi hela saa hiyo jamani. Mm. Naweza nikarudi tena kwa baadaye muda kusanya hela. Mm. Sasa nikiwahi kurudi namkuta kalala. Mm. Una nini wewe? Hamna kitu. Mbona uko hivyo? Hamna kitu. Mm. Haya basi unamwacha mtu kama alivyo. Mm. Na ndani sisi tuna maisha yetu tunaendelea kama kawaida. Mm. Basi ukimtuma mtoto nenda kwa dada. Basi atatoka ataenda kule dada. Kucheza na mtoto kama mwanzo ukiwa wewe uko ndani bize yeye anatoka na mtoto uani kule wanacheza. Mm. Haipo. Yaani mtu ambaye unamuona ana mabadiliko. Mm -hmm. Kwa kweli nika ah, huyu ana nini? Wewe una nini? Mm endelea sasa siku hiyo nikamauliza nikawa najaribu kana kwani una nini wewe niambie kama una tatizo gani Ume, unasumbuliwa na unauma amna dada sema kichwa kinaniuma haya basi utaenda hospitali mwenyewe si dispensary tu nenda hapo ukapime kama itakuwa unasumbuka zaidi hapo nitajua nikirudi mm. sawa tunaachana mm -hmm. basi ikaenda kwa kweli mm, yule dada akawa yani kwa kweli yani naona zidi mabadiliko yanazidi. Mm. Mimi unajua ni mtu mkubwa. Mm. Nikawa namwangalia namsoma. Mm. Yuko vipi? Leo hivi kesho vile. Leo hivi kesho vile. Anafanya usafi. Yani muda ule ambao wa kazi umebadilika. Mm. Sio ule mtu wa mwanzo saa 12 kaamka ukiamka. Kwanza ukimwamsha tu kama umeamka we unatoka. Yeye yeah, halali. Anafanya kazi mpaka muda wa mchana kutana kazi yoyote anapumzika mchana. Sasa ikawa kulala asubuhi analala ule muda wa mchana analala. Kwa hiyo mm, mimi nikashtuka nikamwambia una matatizo gani? Mm. Sasa tukawa tuna utani na pale nje kwetu jirani yetu wa genge yule kaka. Alikuwa muda mwingi ukimtuma nikawa sasa tunamtania kwamba ana aki, ukimtuma ni dada akienda akichelewa na waga na mbona mdogo wangu amechelewa? Mm. Nitakuozesha nini tunataniana, tunacheka. Ah, mdogo wako anaongea sana. Nikaambia siku sana muuliza yule kaka anambia hivi mbona nikim mm, namuuliza dada ananiambia anaumwa jana alivyoenda hospitali karudi alikwambia kama anauma akanambia ah mimi si tunamuona tu sasa hivi sio sawa na aji kutoki toki yani kuja hapa tunapiga story kama mwanzo ah sasa mm. mimi yangu nijue huwa anaenda kama zamani akitoka nini? Yule anakataa sasa mimi sasa hivi ah, anasema huyo fulani huyo hakuna. Haji siku hizi. Usije ukasema tena hapa mimi nitaoa sioi sioni mke. Tunacheka. Mm. Mimi nikarudi ndani. Nikawa na hivyo hivyo namwangalia. Mimi nikamwambia mbona na wasiwasi na wewe? Mm. Ah, dada una wasiwasi na nini? Nikamwambia mbona umebadilika? Mm. Una nini? Mimi kwa kweli nikalifikisha kwa mume wangu. Nikamwambia siku hizi namuona fulani. Mbona yuko kama ni mtu ambaye namuhisi kama ana mimba? Mm. Mume mm. wangu akaniambia ana mimba? Yaani anafanya kushtuka. Ana mimba? Ah, mimba kaipata wapi? Mm. Nikamwambia mm, sijui. Ya sema hapana, hawezi kuwa hivyo. Wewe umemuuliza? Mm. Nikaambia mimi ninavyomuona namuhisi. Mm. Eh, kwa hiyo kama namuhisi ndio maana mimi nimekuambia wewe tumwangalie wote, wewe je ukimwangalia? Mm. Yeye ananiambia mimi sasa nashinda naye. Mm. Mimi nashinda naye mpaka unaniweza mambo kama hayo. Ah, ah nikamwambia mume wangu. Sasa sasa ngine mimi sipo wewe upo nyumbani, muda mwingine uko hivi. Ina maana hata umuoni kama hayukoje. Ah, alikata, yani anakataa mm. kama ashindi naye na ana muda kumchunguza. Mimi nitamchunguzaje dada? Mm. Ana yani anakuwa mkali. Mimi nitamchunguza mtu kama huyo? Mm. Ah, basi nikamwambia basi amekusha mme wangu. Si nimekuuliza tu na ushauri. Mm. Sasa mm. wewe mbona unakuwa hivyo? Mm. Ah, unaniuza vitu ambavyo havinifai. Mm. Anavikataa. Ambia utaniuzaje mimi wewe tu unamuonaje? Na muonaje mimi nakuwa naye karibu? Mm. Au yeye ni wewe? Eh, anakuwa mkali. Mm. Sasa mm. nikaona ah, ah, basi tusikwazane. Tukaendelea na mambo yetu. Wewe ndo mwenye mdogo wako, afu anavyoongea hivyo hakuwa anaondoka sasa hapo. Mm. Muulize mdogo wako unaniuliza mimi mm. anaondoka basi nikamwacha mume wangu ah, basi hatuko kawaida hiyo kwamba mbona unaondoka kwa kuni ndio hiyo unaniaga au mm. na sasa hatujazoeana hivyo mke wangu naondoka basi tutaagana vizuri naondoka mm. basi mimi nikayaacha mimi kweli nikambana msichana wangu mm. nikamwambia hali ulionao mwanzo na sasa hivi tofauti wewe niambie ukweli kuna nini mm. mimi nikaambia sasa subiri mimi nikanunua kidude cha pima mimba mm nikamwambia naomba ukojoe mkojo kwenye hiki mm. ukisha kujua mkojo kwenye hiki mm. mimi nitajua na kupima maradhi gani mm. kweli mimi nikachukua nikapima nikamkuta ana mimba mm. nikawa bado nafsi yangu haijalizika mm. mimi nikamwaga nikatupa mm -hmm. nikakaa ndani ya siku tatu mm. nikampeleka hospitali kumpima hospitali ana mimba dokta ananiambia mbona mimba miezi inaenda mitatu hii mm Nikamwambia dokta, nini? Ananiambia ni hii mimba inaelekea miezi mitatu. Mm. Unaona hii ikaonyesha pale miwili. Na unaona hivi inaonyesha nini? Yaani huyu mimba inaelekea miezi mitatu. Mm. Ananiambia baada ya wiki moja ijayo njoo mpime. Mm. Au mbili kana afu njoo naye. Mm. Basi tukarudi nyumbani. Haya mwenzangu, kwani imekuwaje? Mm. Hana la kuniambia hebu kaa, nikampa nafasi, kaa, usisikitike mm. Yani kampa, yani kama nimempa nguvu fulani kwamba sikugombezi, mm. usisikitike mm. ishi kama kawaida mm. ila uniambie imekuwaje, kwa maana niambie nani mwenye mzigo huu mm. niambie mimi dada yako, bila kuniambia mimi nani mwingine mm. Amna, nikaa basi, naomba uniambie, mi sasa hivi naendelea na kazi zangu mm. kweli tukaendana sawa lakini kila nikimwambia tuongee ile swala haniambii nani mm. nikamwambia inawezekana ni wewe kaka wa gengeni mm. nikamwambia hivyo hivyo mm. hakuna mtu mwingine hakunijibu hakuitikia mm. ni huyo kaka wa gengeni mm. basi mimi ilivyokuwa vile kwa kweli nikarudi sasa kwa mme wangu mm. nikaambia unajua fulani ana mimba mm. akaniambia umeanza Nikamwambia nimeanza na kuambia. Mm. Siku ile nilikwambia namuhisi. Sasa sasa hivi na uthibitisho mume wangu. Mm. Ana mimba eh. Eh, kakwambia ana mimba kapata wapi? Mm. Nikamwambia hajaniambia mtu aliyempa mimba. Lakini ana mimba. Nimempeleka hospitali. Nimempima. Yeye kakaa kimya mume wangu. Mm. Ananisikiliza. Nimempima na nimegundua ana mimba tunafanyaje na mimi kwao nitajibu nini? Mm. Akaniambia umempima? Akauliza tena, nikamwambia nimempima, ndio hospitali nimempeleka. Mm. Nisingempima nisingefanya uthibitisho wa kuja kukuhakikishia wewe. Mm. Ndio nimekuhakikishia kwamba mume wangu huyu mtu ana mimba. Mm. Akaniambia ehe, itabidi uongee naye tu, ongea naye vizuri, akwambie ni ya nani. Mm lakini usimforce mm. kuwa naye taratibu sawa mke wangu tukashauriana vizuri na mimi nikawa kwenye mstari ule ule wa mume wangu ndio sawa sawa basi maisha eh, eh, usimforce nikasema kweli nikimforce anaweza akabadilika akafanya tukio mm. au akashawishika kutoa au tatizo lolote likamjengea likaleta shida mm. kwa hiyo siwezi kumforce mm. sawa kadi ninavyomchukulia yule dada kuongea naye aniambii ni ya nani mm mimi nikafosi moja kwa moja nikahisi ni yule kaka. Sasa nikasema ngoja nitumie njia gani? Nimdadisi yule kaka nijue je kweli. Mm. Basi. Mimi nikienda kwenye shughuli zangu sasa sina sinalo pressure. Ila nikishafika wakati wa kurudi nyumbani ndo nawaza sasa. Mm. Yule binti nitafanyaje? Mm. Yule binti yuko hivi nitawaambia nini ndugu zake? Mm. Hebu ngoja leo nitoke nipa. Nikakata mimi siku ya kufanya biashara zangu. Nikamfuata yule kaka dukani mm. pale gengeni, wameuza genge tu, ni genge tu lao, sio duka mm. Nikakaa naye pale nikaonyesha kama nataka vitu, nikachukua nikakaa naye, nikamwambia mkwe wangu au shemeji yangu namtania mm. Eh, niambie sasa tuna mipangilio gani juu ya ndugu yetu? Mm. Ndugu yako gani? Ah, nikamwambia bwana, usifanye kitu cha siri. Hebu niweke wazi basi mm. ili nipate jinsi gani aniambie ukweli wake mm. yule kaka alikataa na alikataa kabisa akaniambia dada mimi na wewe tunasema ni utani tu sijawahi kushiriki kitu chochote mm. sijawahi kufanya chochote na mwisho wetu sisi ni hapa hata hii sijui simu nini yani simu nilimuingizia tu mm. sijawahi kupigana naye simu mm. sijafanya chochote mm. nikamwambia sawa lakini iwapo nitagundua kama ni wewe tena kwa mara nyingine, kwa maana hapa nimekuja ni mtaratibu mm. kama nitagundua itakuwa tena ni wewe mm. ujue nitachukua uamuzi ambao hutoutegemea, nikawa nimemtisha mm. na ninakwambia kutoka kweli, yani nitachukua uamuzi ambao hutoutegemea mm. Akaniambia kweli dada, mimi niko tayari kwa chochote. Nikajua kweli huyu kaka sie. Mimi nikarudi. Mm. Aya, nikafikishia tena mme wangu nikamwambia sasa kwa umeona kama kukaa kukaanza sasa mabadiliko mm. Nikimwelezea swala ule msichana kuhusiana na mimba na hivi. Mm. Mume wangu akaanza kuwa mkali. Kwani ina maana wewe hujayafuatilia? Muulize vizuri. Nikamwambia kile ninavyomuuliza aseme. Mm. Sasa kuna nini? Naomba na wewe umuulize. Mm. Na wewe ushiriki kwenye hili swala. Mm. Labda atakuogopa wewe ni mwanamme. Mm. Anaweza akamtaja mtu ambaye amfanya nini? Amempa mimba. Mm. Kwa kweli katika mvutano wetu mimi na mume wangu akawa hataki. Mm. Mimi nikasema basi kama ni vipi, mimi ngoja nilifikishe kwa wazazi. Mm. Alafu wewe ndio utajua jinsi gani ya kuwajibika na huyu binti. Mm. Akaniambia kwa nini? Twende tukatoka Sebdeni. Mm. akamwita Sasa alivyomuita yeye sio mtu wa kuongea kwamba kama vile alivyonifundisha kwamba mimi nifanye nini niwe mpole. Mm. Anaanza kumfukia Wewe wetu na mimba. Mimba ya nani? Yule msichana kimya na kwa nini umebeba mimba mm. akawa ni mtu anayemfukia na mmoja maswali ya haraka haraka eh wewe si upumbavu wewe mtu wewe anayeni ni mkali nikamwambia mume wangu mbona unakuwa mkali sasa baada tuongee kama tulivyokubaliana tena mm. ah na wewe twende bwana huko ana ah, tunatoka tena pale asira kila kitu anahamishia kwangu mm. tunaingia ndani maongezi sio tafulani moja kwa zote mm. nikamwambia eh, hasa mbona mabadiliko yamekuwa ni haya Mm. Nikamwambia sasa, sikiliza we, kama unatoka toka, nenda kazini, ukirudi tutalisawazisha. Mi ikabidi niwe mpole mm. na upole wangu ukanijia, nikaanza kuwaza sasa. Alivyotoka akaondoka, mi nikawa nawaza, alafu sasa ni kitu ambacho kuna kama siku tatu alikuwa amepanga tukule upande huu wa nyuma, sisi nyumba yetu hatukumalizia kwa sababu sisi tuliingia kwenye vyumba vitatu tu. Baada ya kumalizika mmeshamia area hapo tayari. Eh, eh. Kule tulijenga vyumba vitatu tu tukaingia. Mm. Eh. Tulikuwa tumeshaingia lakini hatujamaliza yani nyumba ikawa nzuri. Ilikuwa vyumba vitatu tu. Mm. Kawaida. Mm. Kwa alikuwa amepanga fundi aje huku nyuma asawazishe mlango wa kuingilia nyuma, alikuwa hamna mlango, kuna geti tu mbili, kwa hiyo kuaga vitu unaweza tunasiwasi kwamba wadudu wanaweza wakaingia nini. Mm. Kwa hiyo akiweka mlango itakuwa nzuri. Basi sasa pale naongea kidogo, simu ikaingia ya huyo fundi mm. E, nani kupa fundi, tukaongea akawa sasa, nikamwambia eh, kwa hiyo umeshaongea? Akaniambia eh, tuliongea, ah, sawa. nika, Basi sawa, naondoka mimi, nikachukua simu nikampigia mme wangu mm. nikamwambia wewe njoo Nilivyompigia ngambia huyo fundi umeongea naye lakini hujanipa maelekezo yoyote. Mm. Inakuwaje? Kwanza nilivyopiga hajapokelewa. Mm. Nikatuma message. Mm. Alivyosoma message akapiga. Mm. E, Naisi alisoma meseji akapija eh, eh, eh, sasa sikiliza Ah, wewe mwenyewe umezidi, unaondoka hapo unanisemesha mambo mengine, kwa hiyo nimesahau. Mm. Ah, sasa wewe akifanya akimaliza mpe elfu thelathini. Mm. Nikamwambia naitoa wapi? Mm. Akaniambia chukua sehemu fulani, chukua elfu thelathini. Nikamwambia sawa. Mimi kweli fundi alikuja, nikahangaika na fundi. Yule binti akawa yuko yuko yuko tu, akawa ni sasa tumekana ule binti hana raha mm. E, na mimi nikajikuta sina amani mm. Basi tukawa tuna tupo mtoto anaye anayehangaika naye mimi fundi alimaliza nikampa hela yake. Alivyotoka fundi mimi nikachukua simu mm. nikaanza kuchat naye mume wangu mm. Nikamwambia nimeshindwa kutoka na si nitotoka, mimi nataka uje leo tulimalize swala la huyo mtu mm. Akaniambia mtu gani? mm. Kwanza akaniambia umeshindwa kutoka kwa sababu zipi? Nikamwambia hapana mm. mi siendi kazini leo, na kusubiri tufanye kitu fulani kiishe. mm. Akaniambia sawa, mi nitawahi kurudi. Baadaye akakaa akanitumia meseji, hivi unafikiria nini mpaka kuniambia mi unanishirikisha kwenye hilo jambo? mm. Nikamwambia sio nafikiria nini Hmm. Nahitaji uongee naye aseme ili tujue jinsi gani tunamsaidiaje. Tumpeleke kwa aliyempa mimba. Siwezi mm. kukaa naye tena hapa. Nitamlisha mimi, nitamfanya unajua matatizo ya mimba si unayajua. hmm. Nani atakayemhudumia huyu? aseme tumpeleke wewe ni tuwe sasa wewe ni baba mi ni mama huyu ni mtoto wetu mm. umewaza nini mpaka unaniambia hivyo mm. nikamwambia hapa tuwezi kuongea mpaka urudi kweli alirudi lakini kila alivyorudi yani sio hivyo tena yani yeye ni kisilani ni kukasirika mm. ah, sasa hapa ndani nikamwambia hata hapa ndani sitaki tena mtu mm. nitatafuta mtu atakayekuja kunisaidia huyu mm. hawezi kunisaidia kwa hali hii na hali hii natakiwa nimpeleke kama halivyo mm. kwa mwenye nayo mm. atataka ndio asitaki ndio mimi nikawa sasa mkali wa hivyo akanywea baadaye ananiambia oh, usiku sasa hapo tunayaacha afu tukiyaacha tunayaacha natenga chakula tunakula lakini mimi nafsi yangu inakuwa nzito mm. usiku tumelala Ananiambia mke wangu, unajua tukifanya kumfukuza utakuwa hujamsaidia. Hmm. Hata hivyo tutakuwa tujamsaidia, unaweza ukawa pengine labda katembea tu na mtu huko, kapata mimba na nisi sasa. e, sasa kwa hiyo utaona tumemsaidiaje? Nikamwambia sasa kuhusu kumsaidiaje ni wewe. Sio mimi. hmm. Na kumsaidiaje kunakuja ataje mtu aliompa mimba. hmm. Ndio na mimi naweza nikajifikiria kama tutamuona huyo mtu afai, tutamsaidia mm. eh, lakini kama anafaa yesi ndo alimchagua mm. kwa hiyo tutampeleka mm -hmm. anayaacha mm. ah, basi tulale tukianza kutumia ngamba na mimi liswa nataka lijue mwafaka mambo yakaanza yule dada akawa sasa yule msichana akawa kama ana ujeuri mm. ambao ukimuuliza kitu atakifanya lakini anageuza sura mm. si yule tena watabasamu Mm. si yule tena wakuwa shangwe na mimi mi tena nimekuwa adui nikamwambia bwana hapa ukikasirika hapa sio kwako mm. na hapa utafanya nini utaondoka utake usitake mm. kwa sababu sikukutuma ili ulolifanya sikukutuma mm. na nikiongea naye mimi ananyamaza kimya aongee sasa sijui anakuwa nawasiliana naye anamweleza yule akija sasa anakuja naye kama yule alikuwa amenywea akija nakuja na sayansi nyingine ya kutaka kunipoza mimi mm. ili nisiwe mkali mm. Kwa mimi naweza nakuwa tena mkali vile naambia mimi mimi wangu siwezi kukubali. Nataka nijue hili swali linaendaje. Mwisho yote akaanza sasa yeye. Mm. Ulivyokuwa unaondoka na maana wewe ujui. Ina maana wewe ulikuwa unamwachia chance. Anaondoka anatoka. Wewe mimi najua kama alikuwa anatoka. Mm. Eh, mimi nikija na mimi simkuti. Dada kuongea haongei. Mbele yake hapo tupo wote watatu. Mm kwa nini inakuwa, kwa nini inakuwa? Dada wewe sema, hebu naomba lielezee lilivyo. Mm. Kimya, aongee kitu chochote. Mm. Jamani, nikamwacha. Tunavyoongea sasa na ndani mimi na yeye mm. mwanamme, yani anakuja juu vibaya mno. Sasa akaanza kuleta mambo ya kwamba akija anakuja muda ambao anautaka yeye, akiingia ingia halali, hataki maswali. Mm. Hataki maswali, hataki chochote. Namuuliza sasa unamaanisha nini? Ndio tukaanza sasa mimi na yeye tunaanza ugomvi. Mm. Ugomvi wa mimi na mume wangu umeenda ni kwa fukuto la ndani kwa mm. muda mrefu kwa sababu nilikuwa sipendi kumwambia mtu kitu changu. Mm. Yaani hata ninalo nakaa nalo mpaka aje. Yaani mimi na yeye tutaenda ndani hata kama alinijibu nini na litafakari linaniumiza linaniumiza. Nilifikia stage kuna kitu mpaka inaniuma yani moyo unaniuma. Mm. Unaniuma moyo kama moyo. Nikaanza kupoteza pataiti ya kula nikawa sina amani mm. akija mme wangu kabadilika, amani haipo, si yule. Basi kwa kweli kuna siku ambayo sintoisahau, ilikuwa siku hiyo, katoka karudi, ndio tukaanza hiyo mada tena siku ya Alhamis. Mm. Nikaanza naye nikaambia ehe, mimi leo sasa imefikia muda ambao nimeshindwa mimi mm kwa hapa ndani, niambie tu mawili nikae mimi mke wako au a, nibaki mimi aondoke huyo aondoke huyu nimrudishe kwao, nibaki mimi mawili, abaki yeye nibaki mimi kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia yeye, eh, kwa sababu kama sasa hivi unavyofanya wewe na anavyofanya yeye ni vitu sawa, wewe na yeye mko pamoja yeye mchana ananuna, wewe umenuna. Ukirudi maswali utaki utaki kujua yule tunafanya tunamfanyia nini wala tunajua nini. Mm. Wewe unataka ujue nini? Mambo yakaanza. Ah, nikamwambia sasa kwa hiyo ina maana basi niseme mimba yako. Ikabidi niongee kwa kweli hivyo hivyo. Mm. Nika basi mimba ni yako mme wangu. Mm. Kwa nini nikikuuliza nikiwa hivi unakuwa mkali, nikifanya hivi nakuwa hivi nakuwa hivi? Unasemaje? Nikamwambia hapa tuko kupigana. Mm-hmm. Ukinipiga utakuwa umeanza swala lingine. Manake unasemaje yake ilikuwa ametaaruki ametaharuki vibaya. Mm. Mimi akaniuliza nikarudi tena chini. Nikamwambia basi tumemaliza. Mm. Mi kwa kweli likanishinda, nikarudi nitoke nikaenda nyumbani. Mm. Na nyumbani kikubwa sisi hapa bibi yetu alikuwepo. Mm. Nikamfuata bibi nikamwambia bibi mm, yule binti wa fulani unajua ana mimba. Mm eh, nikamwambia ndio. Sijui mimba ni ya nani mpaka dakika hii. Mm. Na sasa hivi ushafika huu mwezi unaenda ni wa tano. Mm. Tumeanza tangia mwezi wa ana mimba ana miezi miwili. Mm. Tukiulizana hataki kusema, nikimuuliza mume wangu ni ugomvi hapa ndani mpaka zinavyokuambia bibi mimi na mume wangu tumegombana. Mm. Mm. Yeye umemwacha pinga, mimi nimemwacha nyumbani. Mm. Na ana mimba kweli na mume wangu tulipofikia bibi mpaka imefikia stendi nilivyomwambia kauli ya kwamba niondoke mimi nimwache yeye akaniambia unaweza ukalifanya utakaloona linakufaa sasa kauli kama hiyo bibi inanimaanishia nini mm. tumeenda nimebishana naye nikamwambia basi mimba yako akaniambia ah usingemwambia hivyo Nikamwambia ilifikia hatua bibi, kwa sababu hatujaanza kuongea leo. Sikuja mm. kukwambia, yani nimekwambia ni ya mafupi tu, Mm. lakini tumeanza kabla mimba haijafika miezi mitano, na sasa hivi mimba imekuwa na analelea pale pale kwangu mm. anamaanisha nini mm. Mm, bibi akasema hiyo ni hatari ila rudi kwako mm. rudi wapi kwako na usiwe na hasira ongea naye taratibu mm. mwambie basi mi nataka nimrudishe nyumbani umsikie atakwambia nini mm. na kuna maneno akaniambia bibi mengi sana vumilia na atakalo kuambia pia kubaliana nalo Mm. Mimi nikabidi niwaze wakati naondoka kwa bibi nikaa nawaza kwa nini bibi ananiambia nikubaliane nalo. Mm. Na kwa nini nimemweleza full story. Mm. Akanyamaza na kuniambia maneno haya ni kwamba nirudi kwangu na atakalo niambia nikubaliane nalo. Mm. Na kama kumuondoa yule nimrudishe nyumbani nimrudishe. Mm. Mimi kama mimi yani. Hapo tena nisimshirikishe mme wangu. Mm. Mimi kufika kule nyumbani kila nikiwaza hapana. Akaja mume wangu nikaongea naye tena kwa mara mwisho. Sasa hapo ndo alipolipuka ugomvi ukawa mkubwa. Mm. Akaniambia maneno mengi kwa kweli ya kunitaharuki. Ulivyokuwa unaondoka, mbona huyu ndo anafanya kila kitu hapa nyumbani? Mbona huyu hivi? Nikamwambia kwa hiyo kosa langu mimi kukuacha na huyu kufanya hivi vitu, si tulikubaliana? Mm. Kwani mimi na wewe natafuta nini? Mm. Ninachokitafuta mimi si ndo ninachokuja na tunavyokaa chini tukapiga mahesabu. Inakuwaje? Mm. Kwa hiyo ndio kunidhinishia, yani kutamka rasmi kwamba ndio hapana. Kwa hiyo nataka kuniambia wewe hii mimba ni ya kwako? Mm. Hajibu kuitikia ndio, asemi. Yeye anaongea tu maneno yale kuniambia kwamba ulivyomwacha ulitegemea nini? Na ulivyokuwa unafanya hiki, ulivyokuwa unafanya hivi. Mm. Ah, kuna siku wewe nilikuuliza, huyo mtu ambaye ulikuwa unaongea naye kwenye simu kukufanyia wewe mpaka ukafuata mizigo yako ikawa inakuja hapa, alikuwa ni nani? Mm. Kwa hiyo akanianzishia mada ya kwamba mimi natembea na nani? Na na madereva. Mm. Hawezi dereva kukubali kuniletea mzigo wangu mimi. Mm mm. akaanzisha ugomvi huo sasa akabadilisha mada ya mfanyakazi ikahamia kwenye kesi tena kwamba mimi nilivyokuwa nasafirisha nani biashara kwenda kufata kule mm. ni kwamba ule mtu alikuwa ni wa kwangu mm. nikamwambia unasemaje akaniambia haya ushanisikia mm. nikamwambia sawa kwa kweli ugomvi ulikuwa mkubwa mpaka alifikia staji ya kwamba alijaribu kunitupia kibao mm. kilinipata mimi nikanyamaza kimya kwa kuwa sisi ukifunga mlango ndani mle ni kwamba tunakuwa mimi na yeye tu. Mm. Eh, mimi nikakaa kimya nikavumilia tukapa nikapambana nilivyoweza. Mm. Nikamwacha akaondoka. Akawa sasa akija pale sisi tuna bed kitanda na kuna godoro ambayo tulikuwa tunatupa chini. Mm. Basi akija yeye anatupa ile godoro analala na mimi nalala kwangu. Tukafikia hivi. Kila mtu analala upande wake. Mm yeye analala mimi nalala, mtoto naye mimi mwenyewe lakini kitandani mm. yeye anatupa godoro analala mwenyewe mm. mm -hmm. mimi kaenda nikataka kumchukia yule mdada, nimemchukia sio nikataka, nilimchukia mm. siku mbili tu mm. ya kwanza ya pili yake yule bwana hakutoka mm. hakutoka kwenda kokote mm. ugomvi ukawa unaendelea mm. nikamwambia hapana hapa kuna mawili mimi nahitaji na wewe basi. Nimeshajua hakuna cha kusema kwamba mpaka nikusubirie useme ndio. Mm. Ili ni kweli ni la kwako. Mm. Ni kweli ni la kwako. Kwa hiyo mimi sina maneno. Nachohitaji mimi kurudi nyumbani tu. Mm. Akawa anapiga simu pale kazini, anawaambia wenzie naumwa. Mm. Atofika kazini anaumwa. Siku ya pili nataka ni kesho nahitaji kwenda hospitali. Kwa hiyo mimi bosi sitoweza kuingia kazini. Mm. Hatoki na mimi sitoki ndani tuko wote ndani humo humo siku mbili nzima, hakuna hiyo habari, hamna jambo lolote. Nipe talaka yangu niondoke nyumbani. Akagoma. nikamba si mimi naenda nyumbani natangulia itakuja. Eh, unaweza ukaenda. Jibu ndo alilotoa. Nikamba sawa. Mimi nikatoa nikatoa nguo kadhaa nikatia kwenye begi, nikatoa nguo za mtoto kadhaa nikatia kwenye begi. Nikatoka kutoka sebdeni akanivuta mm. kunivuta kunirudisha ndani. Nikamwambia ah, mimi sitaki sitaki kuonyesha kitu ambacho wananchi wakajua tunaishije. Mimi naondoka. Mm. Naenda nyumbani. Kama kuna chochote wewe tutakutana nyumbani. Mm. Ah, subiri kwanza tuongee tuelewane. Nikamwambia amna kuelewana. Utanielimisha nini? Na elimu imekuzidi mpaka umeamua kufanya kitu kama hicho. Ni kwamba wewe umezidi elimu kunzidi mimi. Mm. Aina tusisumbuane mimi hasira zimenijaa, naongea lakini nalia hivi. Sasa yeye ni kama vile namuona Mungu mbele yangu. Mimi nikachukua vitu vyangu nikapaki nika juu kulikuwa nimeweka nani kwenye kabati letu la ukutani niliweka hela shelf ya tatu mm. nika sasa nika sija nikarudi vile nilivyorudi nikasema hapana alivyotoka tu anaingia bafuni nikachomoa hela zangu nikaingiza kwenye begi nikafunga zipu nikamwambia sawa mimi naenda mm. usisumbuke tutakutana nyumbani mi kama kawaida nikaita bodaboda mm. nikapakia begi mm. nikaambia bodaboda ni bodaboda wangu mm. nipelekee nyumbani kaambia peleka nyumbani halafu urudi mm. akapeleka kweli karudi kurudi pale mi nikapakia mtoto nikapanda na mimi nikaondoka nikamwacha msichana nikamwacha na yeye uliondoka na mtoto mmoja ah yule mwingine alikuwa tayari kashatangulia ah yule yuko kule kule nyumbani siku atakwenda kumchukua mm. yule siku anaenda kumchukua mm -hmm. eh kwa hiyo mimi niliondoka na yule mtoto wangu mmoja nikarudi zangu wapi nyumbani nimerudi nyumbani pale nikamwambia bibi mimi uzalendo umenishinda mm. bibi nimerudi kweli nilirudi yani ninavyokuambia sasa hivi ndio naweza nikakata nikaongea mm. na watu nikacheka kidogo sababu nikaona haina jinsi mm Nilivyorudi mimi pale nalia naongea na bibi. Mhm. Bibi uliniambia lakini nimeshindwa. Mume wangu fulani ndiyo ametembea na mume wangu na ile mimba ni ya mume wangu. Mm. Akaniambia nyamaza, akanibembeleza bibi baadaye akaniambia nilijua. Hmm? Na ndio maana nilikwambia utakachokutana nacho ufanye nini? Ulizike na uvumilie. Mm. Sasa nilivyokueleza mimi nilikuwa nataka wewe ukamtoe yule umlete mm. alafu ubaki kule ujuane wewe na mume wako mm. nikamwambia bibi yani kwanza hata siamini mm. ananiambia amna ule muda ulikuwa unautumia wewe na yeye ndo alikuwa anautumia mm. bibi yangu aliniambia maneno mengi mengi mengi yani kwa kweli yaliniuma nilikaa mimi pale nyumbani na biashara niliacha mm. kwa muda siku tano nzima mm. sikutoka na pia vivyo sikuweza kufanya chochote mm. akipiga simu hata kuongea naye nilikuwa siwezi katuma meseji mimi meseji nasoma mm. simu sipokei nakuja nyumbani uko nyumbani sikumjibu nakuja nyumbani lakini umeongea nini nyumbani anajaribu kunielezea vile anaona haya mm. hakufika mm. hakufika sikumjibu chochote na hakufika mm kabaki yeye kama yeye, na mpaka hivi leo unavyoongea mm. kabaki yeye kama yeye na dada wa kazi. Sasa basi, baada ya kukaa kwa muda wote pale nyumbani na yeye hajafika wala nini mm. nikaona bado nafsi yangu haijalizika mm. mi nikawa naongea na yule kaka ambaye mwenye genge ambaye jirani yetu, ambapo tukitoka tunachukua vitu kwake mm. e, nikaongea naye yule kaka, nikamwambia bwana, naomba nimefanya uchunguzi mm. mimi wa kwangu nahisi haujanitosheleza mm. ninaomba mm. anapokuja mme wangu hapo anakuja na nani mm. na anapofanya vitu niangalizie yule dada mm. je mm. yupo au kaondoka mm. yule kaka akawa kama mtu anaisitasta nikamwambia naomba nikueleze tu ukweli mimi hapo nyumbani sipo ila naomba mchunguzie hicho kitu si nitaongea chochote mm. mimi nakuomba mdogo wangu Akaniambia sawa dada, lakini naomba usije ukanitaja, mimi hapa niko karibu sana na, kwe, na kwako mm. kwa hiyo utakuwa umenifanyia kitu ambacho kibaya mm. Nikamwambia sawa mm. Basi yule kaka akawa sasa, wakija genge, wakitoka wanakotoka, akapita pale, lazima wachukue vitu mm. Akisimamisha gari anamuita kijana yule, naomba kitu hiki, naomba hiki. Anapopelekewa vile vitu mm yule kijana anamwangalia anamkuta yule msichana se, kiti ninachokaa mimi ndo alicho yeye akishusha kioo kile mm. anamuona yeye Mm. Kamwambia sawa. Na yeye sasa pale ananipiga anambia ndio dada wamekuja muda huu na wamechukua hiki na hiki mm. na yuko yeye na mume wako. Kwa hiyo vitu alivyokuwa ananipa mimi, mimi nikichukua simu sasa nikiwa akipiga nikisema naipokea simu. Mm. Na nasema sawa, umeniambia unakuja wewe kama mbona ukuja? Mm. Sawa, haya niambie vipi habari nzuri. Eh. Nikamwambia sawa, mimi mambo yako yote ninayo. Mm. Na ninafika hapo yani mimi najua nini unachokifanya. Una maana wewe unajua mimi nafanya nini? Nikamwambia ndio, mm. umefanya hiki. E, na uko naye kweli na ni kweli na uthibitisho na watu wameshakuona. Mm. Uoni kama umenitia aibu? Mm. Eh? Sasa je, ninafanyaje mimi? Nafanyaje? Akaniambia, "Ah, wewe ulivyokuwa ikabidi sasa aanze kuwaka na kuanza kunifokea kutokana na biashara yangu nilivyokuwa naifanya. Mm. Ulivyokuwa unaondoka kila kitu anafanya yeye. Wewe ulikuwa unategemea nini? Eh, faida mimi nimekuoa au wewe umenioa?" Aya, eh, kwa hiyo kama alikuwa mme wako biashara sawa, endelea kufanya biashara. Endelea tu. Ningama pia kitu kama hicho situkubaliana wewe. Mm. Ulinikuta kwanza mimi wapi? Ukunikuta kwenye biashara? Mm. Kama ungenikuta mimi najiuza, umenikuta hivyo, ungeniambia niendelee kujiuza. Mm. Wewe umenikuta kwenye biashara, umenifuatilia kwenye biashara, uliponipatia kwenye biashara. Mpaka umenioa niko ndani ya biashara. Tulikubaliana wote. Mm. Hatukukubaliana hivyo. Na nilivyokuwa nafanya. Sawa, hela yangu ya biashara iliangukia miongoni mwa nani? Si wewe na mengine tunayoyafanya. Kwa hiyo hapo mimi nilipo na wewe ulipokuwa ni vapi? Mm. Ah, sijui wewe endelea kufanya biashara. Eh, acha watu wanaojua nini thamani ya mme. Eh, leo yamekuwa hayo na maana mimi thamani yangu kwako nilikuwa sijui. Mm. Sawa. Naomba basi unipe talaka yangu nijue kabisa mimi na wewe basi. Yaani mpaka hapa uliponifikia nikamwambia basi. Mm. Eh, riziki yangu imeishia hapo. Akaniambia hicho kitu unachokizungumzia bado sijakifikiria. Nikamwambia sasa naomba ukif, sio ukifikirie. Naomba ukiwaze na ukifanye. Naomba talaka yangu. Na yaongea hayo nilikuwa na uchungu, nilikuwa nalia. Sasa hivi ndo naweza nikakaa mimi nikaongea ni kitu ambacho nakiona kama yani sielewi lakini kwa kweli kimenisononesha. Mm. E, kimenitoa katika mudi ya kuwa tena na kusema kwamba ninaamu hata ya kupata mume sijui nini. Ah. Kwa sasa sina. Ninahitaji kwamba anipe taraka yangu, aniache kabisa rasmi, yeye afanye yake na mimi nifanye yangu kwa uhuru. Ila, ila katika dini ya Uislamu si mtu anaweza kuoa wanawake hadi wanne ah, ni kweli tunaruhusiwa, lakini si kwamba tusio kwa staili hii ambayo tulionayo. Kwa mimi siwezi kukubali. Angeniambia amepata mke anahitaji kuoa, mm. ni tunashauri yani kwanza haisemi hivyo inasema ushauriane na uliye naye mm. dini yetu ndio inavyosema umeolewa sawa ni dini ya Kiislamu mm. ndiyo tunapaswa kuwa na wake watatu mpaka wanne mm. sawa lakini sio kwa mstari huu mm. wa kwamba ufanye tukio la kichafu utembee na msichana wa kazi alafu useme eti ni mke ambaye utaniambia mimi ni aje yani aje awe mke mwenzangu si kweli mm. eh hatuko hivyo wala dini haisemi hivyo tukienda kwenye dini yani yeye ni kwanza yeye ndo kanikosea kabisa na na unafikiria nini kuhusu sasa kurudi nyumbani kwako wakati yeye akijuana na huyo mwanamke ambaye kampa mimba yani sio nafikiria nini mm. sifikirii kurudi ikiwa na yule akiwepo mm. yani kama yeye anahitaji kurudiana na mimi kama anavyosema hawezi kunipa talaka yangu aachane na yule mtu yule mtu aondoke, na kwanza mi pale ni kwangu na akinapo kwanza nime, nimeolewa nina watoto wangu na nyumba tumejenga tumejenga wote mm. sawa mm. E, kama akisemea kiwanja alinunua kwa hela ambayo imetoka kwenye upande wake peke yake nitasema sawa mm. kwa maana amenunua kiwanja kwa hela yake mm. mimi ni mshauri tu mm. lakini katika ujenzi na mimi asilimia yangu imo mm. kwa sababu tunafanya tunakusanya tunapokikusanya anachotoa na mimi natoa cha kwangu kinakuwa sehemu moja kwa hiyo tatizo kubwa tuseme ni, ni kitu gani sasa tatizo kubwa ina maana ni e, mimi nina haki pale kwangu nina haki asilimia kama una haki sasa mbona kwa, kwa sasa alivyoniambia ondoka mm. umenielewa mwanamume ambapo mmegombana afu akakutamkia kauli ondoka halafu mimi jinsi ninavyojiangalia bado sija yani bado sijaishi yani najiona bado siku yani sina kwamba ni kwamba nimlazimishe mm. umenielewa mpaka alipofikia siwezi kumlazimisha kuwa na mimi mm. umenielewa ila kinachotakiwa mm. tuachane awe safi na mimi niwe safi kwa uchunguzi wako umegundua sababu ya yeye sasa kuwa na mahusiano na mfanyakazi ni kitu gani mimi kwa mpaka nilipofikia na kauli zake anazoniambia ni kweli ndio mm. vitu kama hivyo yani kweli ndio mimi nilikuwa ni kweli nachelewa kwangu mm ndio naondoka nafanya kazi najali kipato zaidi kweli mimi kwa maslahi najali najali kweli biashara mm. lakini sio kama nilikuwa najali biashara kuto kumjali na mume wangu namjali mm. lakini kitu ambacho tumeweka mfumo ambao mimi na yeye ndio makubaliano yetu mm. kwa hiyo ni kwamba yeye tu, yani tumeweka uaminifu na tukaweka kitu ambacho tufanye utafutaji unapoamua kutafuta mm. alafu na mimi kwanza nili, nilivyozaa mm. nikaja nikaona kama nachelewa tena katika mazingira ya kutafuta kipato mm Umeona eh? Na nilivyokuja kupata mimba ya pili faster. Mm. Nikajikuta kama nimelosti kwa muda mrefu nimeutumia kuwa nyumbani. Mm. Umeona? Ninasumbuka lakini napo nilizingatia ni kitu ambacho mnapokubaliana kutafuta kitu. Mm. Unajua unajitoa. Na mimi nilijitoa. Mfano, Yes aliondoka kisafari mm. na ameenda Manyoni muda miezi mitatu je yeah, mimi nimefanya kitu kama hicho amenikuta nina mimba mm. angechukulia kwamba yani nimefanya kitu kizuri au tofauti na yeye kilikuwa ni kitu kizuri au sio kitu kizuri angejisikiaje yani unajua kuna kitu ambacho kinakuja unaweza ukajiona ni kweli nimekosa mm. lakini pia ukakuta hapana yani najiona kama sijakosa mm kwa maana ni kitu ambacho tulikotoka na tulivyokufikia mpaka mwafaka kwanza ule mwafaka ukubaliana mpaka mtu anakusapoti ujue kafanya kitu ambacho cha kukuinua kwa hiyo na mimi nikajiamini na mimi natoka na mimi unafikiri sikutani na watu nakutana na watu lakini ni hekima na heshima yangu mm. sawa na nimejiheshimu mm. kwa maana kwamba najua nikifanya kitu fulani kwanza si ukifanya tofauti unajiona kama ume, umejihukumu mwenyewe katika ndoa yako na kwamba umeikosea ndoa yako Umeelewa? Mm. mm. Kwa hiyo mimi yani kwa upande wetu sisi yani kiufupi wanawake mm. sijui nasemea wanawake unajua kuna kitu fulani ambacho unaweza ukiwa katika ndoa mm. sheria ya dini ya Kiislamu sheria ya ndoa yani mm. unapofanya kitu ukazini nje ya ndoa yako mm. inaonekana kama vile umemsaliti yani kwanza hata unakuwa na wasiwasi wa moyo mm. kwamba nilichokifanya nilichokifanya kimenitia mashakani kwa maana na hofu na Mungu. Umeona mm. Kwa hiyo nakuta kile kitu siwezi kukifanya. Sasa yeye iweje mwenzangu alikuwa na wepesi wa kufanya, alafu kafanya kwa muda mrefu mpaka mimba. Ni kitu ambacho angekifanya nje, ningekuwa sina uwezo wa kuondoka nyumbani kwangu. Ningekaa nyumbani kwangu. Umenielewa? Mm. Lakini kafanya kwenye tukio la mfanyakazi. Ni kitu ambacho sikiwezi ushauri wako sasa kwa yaani wanawake yani wenzio ambao wana madada wa kazi nyumbani mwao? Da, kwa sasa mm. unaniambia nitawashauri, nami mwenyewe nahitaji ushauri vile vile mpaka sasa hivi mm. yaani kutoa ushauri moja kwa moja mm. ni kweli naweza nikasema jamani, tujiangalie mm. tunafanyaje mm. lakini asilimia moja sina ushauri kwa sasa maana na mimi nahitaji ushauri mpaka sasa hivi yani na mwafaka ambao bado haujaniisha mm. sijui kama ndo nimeachika mm. sijui kama nitarudi kwenye ndoa yangu lakini natamani kurudi katika ndoa yangu mm. lakini sina jinsi umemsamehe yani naweza nikasema kwamba tutakapofikia kama yeye atajaribu kurudi mm. na tukakubaliana mwafaka nitakalolihitaji mm. nitamsamehe mme wangu utakubali mimba ikuwe na ilelewe mimba kwanza kashazaa au bado bado hajazaa yule dada. Ehe, utakubali azae yani, kwa sababu hicho ambacho unachoita mwafaka hicho e. usikute ni swala la kutoa ujauzito. Hapana. Mm. Yaani mwafaka wangu. Mm. Yaani kitu ambacho ninawaza mimi. Mm. Naomba kwanza nishauri, ni, yaani nataka nipate ushauri na mpaka nimeamua kufika kwenu. Mm. Yaani nahitaji ushauri. Mm. Alafu nilinganishe na mimi nitatoa nini ninachokiongea. Mm. Labda mnishauri ili nitakaoliongea je nitakuwa niko sahihi mm. au siko sahihi. Mm. Kwa sababu bado nampenda mume wangu na unajua yeye anakupenda au yani mpaka hapo tunapokuwa tunaongea mm. mpaka sasa hivi mm. hataki kunipa taraka yangu mm. Mm. Na hajanirudisha kwamba rudi nyumbani. Mm. Hajanitamkia. Yeye alivyoniambia utakalo uliona wewe. Maana mimi nilisema naondoka, akaniambia sawa nenda. Mm. Kwa hiyo yeye aliasira na baadaye alikuwa anajaribu kunitafuta kwamba niongee naye mm. ananichatisha kwamba aje nyumbani namba tulimalize labda mm. nikawa sijamjibu kwa hiyo naye yule kaendeleza ule urafiki kwa hiyo urafiki ule umekuwa mzuri mpaka kiasi kwamba ameendelea kuishi pale pale mm. kwangu ndio kitu ambacho kinaniuma mpaka sasa ambacho nakifikiria wewe kwa sasa ni kitu gani sasa kama atakubali mm. kukubaliana na mimi kwamba mm. huyo mm. mtu wake amtoe mm. yaani mimi nimrudishe nilikomtoa mm. iwe kwa heri iwe kwa shari mm. nimrudishe nilikomtoa mm. mawasiliano yaye na yule pale hakuna kama anataka kuongeza mke akatafute kwa njia nyingine sio pale tena mm. na kama ataendelea kulea kile kiumbe azae mm. azae tupate apate huduma na yani yeye mwenyewe amlipe yule mm. aishi na mtoto wake kwa amani mm. lakini tena sio kwangu sio kwako kivipi Yaani sio kwamba yule ategemee kwamba mtoto wake atarudi katika familia yangu, hapana. Hmm. Hata akizaliwa kikuwa wewe kumlea utaki? Sitaki. Mm. Hicho kitu sitaki kweli. Hmm. Sitaki kabisa. Hmm. Amlipe kwa chochote kile. Hmm. Alafu yule binti ajue aendelee na mwanaye maisha yake. Sawa. Yaani ushauri ambao unaohitaji? nitapokea ushauri wowote yani kwa, kwa mtu yote kani, lakini sasa nafsi yangu ndio iko hivyo yani yule anirudishe nyumbani na anaponirudisha mm. ahakikishe tukubaliane hilo na mimi nimrudishe yule alikotoka, kwa sababu mimi ndo najua yule katoka wapi, na nitajua kifuatacho mm. mawasiliano ya yule na yule hayapo. E, ila kama anahitaji yule, mimi nijue yule pale mtoto anaendelea vipi, apitie mkononi mwangu mimi. Ah, wewe ndio unamhudumia mtoto. Mimi ndio nijue nafanya nini kwa yule. Sawa sawa. E, lakini sio yule kujuana na mme wangu, hapana. Sawa sawa na sio yule aseme kwamba mtoto ana shida atumie, hapana. Mm. yani ni mawasiliano yavunjike na nitayavunja mimi tukiwepo wote watatu. Na mpaka nimefikia hapo ni kwamba nilikuwa nahitaji ushauri zaidi. Mm. Sawa. Naamini kwa wewe ambaye unaitazama unaifuatilia Tiki TV muda huu uta drop comment yako hapo kumshauri madamu hapa kile ambacho unahisi kitaweza kumsaidia. Rasmi ni kushukuru kwa kushare nasi historia yako, utanipa mawasiliano tuone kama tutaweza kumpata huyo mume wako, tumsikie na yeye kama atazungumza, tujue tusikie upande wake pia, kwa sababu kusikiliza upande mmoja pia inakuwa haitoshi, tuweze kubalance pia kusikia upande wake. Nikushukuru sana. Aya, sawa. Nashukuru Nikushukuru pia wewe mfuatiliaji wetu wa Tiki TV ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kuhitimisha au kutamatisha exclusive interview hii kwa sasa. Naamini kabisa umeyapata ya kuyapata, lakini pia utatoa maoni yako kumshauri madam hapa ili kuweza kumsaidia kunusuru ndoa yake, biashara zake ziweze kurudi katika hali nzuri kama ambavyo zilivyokuwa mwanzo, na hata yeye mwenyewe aweze kuwa na amani ya moyo.